votre chicken. j'espère que vous allez bien. Je suis avec ma copine ici. donc euh, là, on s'en va euh, faire notre lifting colombien. Hein, voilà. Je vais essayer de filmer si la femme nous autorise normalement oui. Donc on va payer 40 euros la séance. C'est un petit peu loin de notre domicile hein, respectif. Hein. mais voilà, on a hâte. J'espère que le résultat sera pas max. parce que là, on est un petit peu euh, en stress, voilà, parce que si on voit rien euh, et on voit pas de résultats, de différence, euh, voilà, ça va être compliqué. Déjà que je suis pas très formée, je suis pas Gichard, comme on dit. si en plus, c'est... Enfin bref, on a pris. Donc on est arrivé je vous embarque avec. Quand vous arrivez, elle est très sympa la dame et tout, aucun souci. Donc vous enlevez votre pantalon, vous faites une photo euh, avant, d'abord, une photo euh, de l'état actuel de, votre, de vos fessiers pour pouvoir par la suite faire un comparatif. Donc bref, ensuite vous posez sur la table. Elle vous met un peu d'huile, de, d'huile, voilà, elle masse un petit peu et ensuite elle prend une petite ventouse elle, comme vous allez voir sur la vidéo, elle fait des mouvements de bas en haut pour essayer de remonter la graisse de votre cuisse, pour mettre vers les fessiers, voilà. Euh, elle fait ça pendant plus ou moins 5 minutes. Et euh, franchement, ça, c'est une étape qui fait pas du tout mal et c'est plutôt agréable. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que le pire reste à venir. Enfin, le pire, on s'entend bien. Bref, ensuite, quand c'est fait pendant plus ou moins 5 minutes, elle vous applique les ventouses. Voilà, vous pouvez, je pense, demander votre... Euh, euh, la puissance que vous voulez. Enfin, moi, j'ai demandé le maximum possible. Donc, voilà. Maintenant, elle fait progressivement, bien évidemment. Donc, elle place d'abord les ventouses, je crois, sur les extrémités, ensuite au milieu, et puis dans le creux, là, pour former... Enfin, je vois, pour former le... Pour former le creux de la fesse, euh, etc. Donc, euh, ça dure 40 minutes, voilà. Ça dure 40 minutes en tout, hein, donc du début, massage et tout, etc. Jusqu'à l'aspiration. Euh, moi, je vais mentir, ça fait mal. Ça fait mal, maintenant c'est supportable mais ça fait mal. c'est pas agréable. Après, c'est pas une douleur continue, ça veut dire ça te... Ça, te... Donc, voilà. maintenant, moi, j'ai pas... Vraiment, encore une fois, je suis pas chochotte. Et je suis hyper, je tiens bien la douleur parce que la preuve, moi, j'ai tenu et ma pote qui est avec moi, euh, elle a fait, elle a eu la moitié de mon ma puissance et elle avait déjà hyper mal et genre quand elle a testé ma puissance c'était impossible pour elle et moi j'ai fait euh, j'ai fait le maximum quoi donc euh, hyper résistante à la douleur je sais pas <laughs> Et canon, moi j'aime beaucoup. Et après, euh, le résultat, il est immédiat. Donc euh, une fois que c'est terminé, tu remets de la crème, elle masse un peu. Et ensuite, tu peux aller voir, bah, te regarder. Et comme vous pouvez constater, le résultat est canon. Non, peut-être pas constater parce qu'en fait, je vais pas vous montrer... Euh, les photos et les vidéos sur YouTube, mais je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram, Mamzelle Fridiane, voilà. Et là, il y a un onglet lifting avec un but, enfin avec euh, une pêche. Et là, vous avez toutes les vidéos, toutes les photos, les avant, après, et vous allez voir, c'est incroyable. Donc, même je vous montre là un peu pour vous. voyez le bombé Après, vous allez vous dire, mais on sait pas comment tu t'as fait savoir mais voilà quoi. Pour ceux qui me connaissent, euh, j'ai pas un gros body et là, hum, hum, shake that ass. <laughs> Franchement, je suis trop contente, satisfaite du résultat. J'ai encore euh, une audience bientôt. je suis trop trop contente. Franchement, je vous conseille à 100% pour ceux qui sont à BX, vous pouvez euh, me contacter sur Instagram pour me pour que je vous dise euh, enfin pour que je vous donne des infos en fait, tout simplement. Et euh, donc en fait, juste après, il faut boire beaucoup d'eau, il faut masser avec de la crème peu importe, je pense. Mais voilà, moi, j'ai une crème spéciale pour justement faire grossir les fesses euh, que j'utilise. Donc, elle, ça assouplit, etc. Juste après, votre fesse c'est vraiment dur. Hein. Et puis, vous pouvez avoir... Euh, c'est pas des vaisseaux sanguins qui pètent parce qu'on m'a demandé ça, mais... Vous avez euh, comme des espèces de vos vergetures qui sont plus gonflées. Donc, à mon avis, c'est pas des vaisseaux qui ont pété. Je pense pas, j'espère pas. Mais je pense que c'est... Comme ça compresse, ta tes vergetures se, se, se renforcent. Enfin, je sais pas. Bref, euh, j'ai eu ça sur une fesse. Et pourtant, trop drôle parce que c'est la fesse qui, je trouve, a le moins... Euh, euh, m'a fait le moins mal et a le moins gonflé. Enfin bref. Mais sinon, parfait, canon, j'adore. Je trouve que maintenant, oui, c'est une technique qui est éphémère. Mais encore une fois, c'est comme tout. <laughs> je l'ai dit sur mon Insta, mais bon. Tu manges, tu chies, pourquoi tu manges Voilà. Donc, vous le faites pour votre kiff et il y en a assez. Maintenant, je les effets secondaires. Les effets secondaires sont les suivants. Euh, moi, j'ai eu très, très, très, très mal. Euh, pas le jour même, mais le lendemain. Donc, euh, ici, au quiz, au quiz. un pouce là, comme ça. Ça m'a fait trop mal. J'ai eu beaucoup trop mal au quiz. genre vraiment. je me disais, mais c'est le corona, le corona ou quoi Pas du tout, parce que genre là, j'ai plus du tout mal. Mais genre pendant un ou deux jours, tu as hyper mal. J'ai eu super mal, les douleurs. Genre vraiment... Après, ça va, hein, tu, tu meurs pas, c'est supportable, mais ça fait quand même mal. On dirait des courbatures, en fait. C'est une douleur de courbature. Donc, je pense que, vu que le muscle se contracte, ah ouais, hein, ça travaille sur le muscle, je pense. Hein, ou, ouais, le muscle. Vu que le muscle se contracte, euh, ça te ça te nique la cuisse, quoi. J'ai super mal et tout. Franchement, ça m'a gavé. Mais sinon, à part ça, il euh, y a rien, y a rien. Papa, euh, t'as rien. Par contre, quoi elle faisait quand ça aspirait, j'avais peur que ma fesse, se fasse que ça explose et tout, je te jure, je suis au bout de ma vie. Mais euh, sinon, euh, franchement, euh, vous voyez avec elle, hein, quand elle monte au volume, si ça va pas, tu lui dis stop. Et de toute façon, elle, elle le voit. Quand tu vois ma pote, elle voulait monter un peu plus. Elle a dit non, non, non, ça commence à trop compresser là, donc faut voilà, faut aller chez un professionnel, quoi. Quelqu'un qui sait pas qui pas n'importe qui du quartier quoi enfin bref voilà un petit chicken donc n'oubliez pas pour si vous voulez voir les résultats et tout suivez-moi sur mon compte Instagram Mademoiselle et voilà vous allez tout voir euh, suivre l'avancée de mon fessier et euh, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao